Kolejny deszczowy dzień. Okazuje się, że w Niaczangu taka pogoda jest typowa w grudniu. I jest po prostu mokro i dość chłodno, bo 23 stopnie przy dużej wilgotności powietrza dają odczuwalną niższą temperaturę i jest po prostu nieprzyjemnie. Więc dzisiaj kolejny dzień spędziliśmy w większości w domu. I cóż, wyszliśmy tylko na jedzenie. No i dojadamy wszystko, co mamy w domu. Więc Adam stwierdził, że skoro zrobimy jakiś filmik dzisiaj, to dlaczego byśmy mieli nie pokazać, jak jemy owoc. I teraz Wam mogę pokazać lamerską wersję jedzenia, lamerską wersję jedzenia smoczego owocu. Lamerska wersja polega na tym samym, na czym polega lamerska wersja jedzenia grejpfruta. Przekrajamy na pół i jemy łyżeczką. lubię grać A jaki ma smak? Jaki smak ma Dragon Fruit? Ten już jest bardzo dojrzały, więc prawie nie czuć takiej lekkiej kwaskowatości, jaką normalnie ma. To jest bardzo słodki. Nie wiem, czy słyszycie, ale on ma takie czarne kosteczki, które delikatnie chrzeszczą pod zębami. Takie wrażenie, jakby jadł się jakiś miąższ pełen maku. Tylko smaku. Wam jeszcze, że ta kalamerska opcja jedzenia tego owoca jest dobra w sytuacji, kiedy owoc jest bardzo dojrzały, tak jak teraz, bo po prostu sokonie z ich nie po rękach jest częściej. Nie lenersko. Można go pokroić na ładne kawałeczki. Można go też całkowicie obrać. Szczerze mówiąc, do tej pory odniosłam wrażenie, że każda rodzina robi to po swojemu. Byłam drogą fruta parę razy w kościach i za każdym razem był inaczej krok. Więc jakby co, to się nie czajcie, tylko krójcie go tak jak wygodnie.